was mijn lul was. Zo vraagste. Dat weten? Dat weet ik, dat kleine dieren. Zeg. Zo dat ik dat wel dienen hoort, hè. Hij zei haar, hij komt toe aan het station. Ja. Zij vroeg dat letterlijk. Mm. Zij, vroeg ze dat? Ah ja, dat ik dat, en dat dat het eh, max zijn. Oké, ik weet niet voor wat is dat. Eh. komt kan het niet uitleggen. Dat is waar, je verblijf is dus dat zo haar. Mijn verblijf is zo haar. Mijn verblijf valt er nog weer. Dat is super, <laughs> super. <laughs> Maar ik wil jou niet even blijven Dat is vet, dat is vet, yes. Ja. Ik heb nog niet vier duimvangers bij je thuis, hè? Nee, maar dat is alles vrij jammer. Ik heb nog geen ja, zeg maar of je hier ook eh, foto's gemaakt. Ja? Ja, ja. Wat? Hij wist van gsm, ik nee, als Nee, mijn gsm nu of Die, die, die heeft gezegd dat, die, dan gsm heb, en zegt hij Ik had dan de Samsung voor u. Wat? had de Samsung gsm voor u, antwoord, ah, ik heb geen If you play us a song, ik heb, ik heb uh, zin. recording, it's Ik uh, on video. Ja, ik heb gekocht een afpad van Samsung. Ah, veuzak. Maar ik was immers 50 euro ben u. Ik heb Wat hem zelf heb is hij gsm. Fuck, fuck. I don't give a fuck. <laughs> this life, this Fabulous lifestyle. lifestyle is niet best, maar lifestyle, baby. Yeah, Ja, uh, is goed, dat This is one for Rome.